Gaur, Nafarrako asterik ez mugimendoak antolatu ditu Irineko plazaran e, jardunaldiak azteren kontra eta orain kale badugu jarota kalean. Goazen ezagutzera zergatik animatu diren gaurko jardunaldietara etortzera eta gogoratu, azterik ez. Aitortzen dut, datozan irudiak artxiguetan geratu zaizkidela. Baina kontuz, kolasuaren aurkako mainguruak hasi dira Irinean eta maiatzaren zazpian izanen duzue ahatzaren aurkako eguna. Ordun ez galdu urrengo bideoa eta hasi berotze zu gaurko eguna? Bueno, gaurko eguna polita izan da, jende partetika, jende hartze ona izan da, jende asko, eta... eta Jende asko, eta gazte asko edo ze? Gazte! Bueno, gaztek bazuten ez daki zer... <laughs> Hombre, Julio, horrekaritzen gaitu, benetan, gainera, badakigu ondoko kale osongi pasatu dutela. Bai, bai. Aitzakiak, a ber! Ahatzitaren mugimenduen ez dadea gazterik edo Bai, bai, bai, behitu. Ander, rega, izegin honek. Rega, etorri. Ander! Ez, ez, ez, ez, ez, pa ke? Ander, zemuz gartu eguna, zemuz gartu eguna. Oso hongi, oso kompleto. Julioak esaten du, ahatzitako mugimenduen ez daudela gazterik. Hau egia edo, gezurra. Bistan denez, bai, bai. <laughs> gezurra da. Ez, baina batzutan bai media dela pixkat. Altua eta mm, gazei de... <laughs> Baina ezken maten hildo txapilla. Bueno, a ber, gazte gutxi bali ditugu eta lotxatzen bali magaituzte, nora goaz horrela? Ziegitasun biskote eman barzai mugimenduari ez da? Bueno, multzo animatu honetan beste norbait harkitu dut. Gazte gazte ez dakit, baina gutxienez serio dirudi, guazen ezagutzera. Galdera serioa. Venga, galdera serioak izan. Gaurko eguna, mm. zer da, zakit, gaurko egunaren konklusioa, ondorioa. Zakit bali maduzun, zer ikasi duzun gaur. Gaurko jardulen dira, ez bueno, bakarrik arretxaldean egon naiz, eh? Eta zer, zer ikasi duzun adibidez? Galdera sakona. galdera sakona. Bai a ber, eh, borrokaia borroka luzea da. Gauza berri asko igual ez ditut ikusi gaur, baina bueno, eh, hola, eh, islariak oso trebeak izan dira. Orduan, eh, adibidez, horren atzean zelan baldintza eskutatzen diren, bueno, ba nuen ideia bat zerbait irakurrienen argian. Bai. E, claro, pues gaur e, egin dituen azalpenekin, pues hobeto. Ta gero bestetik, e, Espainiako egoera, eh. Uf, alio. E, eh, karo, atentzioa ditzen deitu aspalditik e, deitu dian gauza bada, nire inu xintekerian. Eh, hau da, e, transizio energetiko batean baldin magaude eta petroleoaren e, prezioak gora igotzen baldin bada, osea, konponbide bat jarri beharko zaio jendearen mugikortasun beharrari. Eta orduan, e, horren horren, Espainian zer trena desmantelatu. Orduan, E, xaloa izango naiz, baina ez dut pitorik ulertzen. Esan nahi dut, e, petrolea, ja, eun dolarretik gora jaizten denean brentu pela, ze hostia zei merkertu. Bueno, bueno, bueno. Kontzeptu asko dire eta nik ez da ere ez dut pitorik ulertu, sentitzen dut. No lo entiendo, I don't understand. Gainera nik ez dut jarraitu jardunaldia. Hemen ondoan, beste norbe dorkitu dugu guazten ezagutzera. Batik etorri zara kale jirara? A ber, pues lehenengo bagirona dagoelako eta bada ordua. Oh, <laughs> berre! Jode, txori bat. eta bigarren aitzakia. A ba, atxeten aurka, ba, bueno, da magu urteak eta urteak eta urteak eta jarraitu behar dugu insistitzen. Nahikoa dela, eta bueno, ba, jarraituko dugu urte ez urte. Eta hilabete zilabete, beti historia berdinarekin, a ber, noiz entzuten gaituzten eta noiz konturatzen diren herriak ez duela hau nahi. Ni bera dut pixka pizkat pikatzera, ikusi du pixka dateratzakoan jende, ba bueno, betiko jendea. Jende gaztea baita ere dago ehatxeteko aurkako mugimenduan, edo dira guztiak bera handaldi batekoa. Ez, denetari dago. Hombre, ona dela da hemen, ba betiko jendeak jarraitzen duela jota fuego. Baina gazteak ere, bagaude, bagaude gazteak ere. Bagaude, bazara Noski? Abia dura, trenak, hauen ondamena mena daka, txiki zioa hemen di. Taka zioa handi, Abia dura, trenik, buk ez dugu nahi nondik. Etorri naiz, bai. amaluraren defentsan. Joder. Eta kitxo. Beno <laughs> eskapatu zaigu, bazekielako galera potoloa zetorrela. Ahatxeterik ez, bale? Baina alternatiba baute da. Hostias. Hostias. <laughs> Alternativa, hasia, alternativa badago. Alternativa badago. A ber, hau da, eh, etorkizun nahiko hurbila zen izango da. Bueno, pues e, kotxean ibiltze oso garesti izango da. Bai, bai. Ezingo dugu. Alternativa zen da, eh, abiadurondiko trenean invertitzen den dirua, inbertitzea tren konbentzional batean. Hori da alternativa. Baina hori da erabaki politiko bat eta azkeneko hitzlariak e, eh, izan duen oso ongi izan duen bezala, hemen gertatzen da, gobernatzen duena ez da gobernua. Ba, Eh, enpresarik itzaileak, enpresa handi horiek, ja transnazionalak diren horiek, horiek dira erabakiak hartzen dituztenak. Orduan, eh, hori... E, eh. Anima duzu asko ikasi duzula? Bueno, banekin aurretiz zeu zer, <laughs> baina gaur gehiago ikasi dut, bai. Bai, hori da, hori da. gati, pues, atxetaren kontra. Claro. Adirazteko. Zuzara oso kontra. Oso. Begira, egon naiz? Sekulako dirutza txikizioa, eh? Hori egia da, hori egia da. Pero diuk, ez dago dirurik, osasunarako. Ah. Edo batek daki, edo, edo zin erribindikaziorako. Justo orain, egon naiz begiratzen, eta mugimendu honetan gehiengoak dira gizonak eta bai, helduak. Bai. Zuk uste, ahatxeteren mugimenduen ez daudela emakume gazterik. Ez daude, ez daude agian, ez daude ikusgarri. Baina badaude. Baina badaude. Eta zergatik ez gaude ikusgarri borroka honetan? Bueno, pues... Zaki, tradizioa izan delako, ekologismoa ibilin dia gizonezkoak. Borrokatu beharko dugu, gordon, Emakuteak baita. agian daude gehiago ekofeminismo esparruan. Bai. sentitzen ga esparru horretan agian. Bai, zegoze, igual bai. zaintza, zaintza esparru gehiago. Zaintza eta feminismo alorrean. Baina da gurea baita ere. Bai, bai, bada. Songi. Bai. Eskerrik asko. <laughs> Gozatu orain. Berri. <laughs>